नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में प्रोफेसर एल डी लखानी की बुक आपको मिलेगी जो कि सोमवार यानी तेरह तारीख से अठारह तारीख तक फ्री रहेगी जो भी चांस है इस वीडियो में डाल रहा हूँ जिन भाइयों को प्रोफेसर बुक जो है पसंद है जो उसको फॉलो करते हैं वो इसका शॉट ले सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ये सोमवार के चांस की बात करते हैं सोमवार और मंगलवार दो दिन का चांस रहता है दो ही अंक है दो जोड़ी है दो पैनल है तीन चार छः और पाँच सात आठ थर्टी टू और जीरो सिक्स दिन में और रात में कल्याण कल्याण नाइट और मैन बाजार तीन मार्केट में आप ये यूज़ कर सकते हो दो अंक है ध्यान रखना नेक्स्ट चांस है आपका मंडे चौदह तारीख का जिसमें पाँच सात है मेन अंक सपोर्ट में चार अंक और देते हैं जो तो अंक और जोड़ी पैनल जो आपको लगे वो आप ले सकते हैं ठीक है ये दिन सोमवार के लिए ये मंगलवार के लिए है जिसमें छः और जीरो है पंद्रह तारीख के दिन ट्यूसडे ठीक है six five zero seven one two four seven ये इसकी ओ लाइन है आपके जो अंक हों उस अंक से वो जोड़ी आप लोग ले सकते हैं ये है बेनसडे जिसमें दो और आठ है सोलह तारीख में एक पाँच छः जीरो ठीक है बेनसडे के बाद नेक्स्ट चांस है आपका थर्सडे इसमें four seven two five eight nine है लास्ट चांस फ्राइडे है सिक्स नाइन ठीक है सिक्स फोर नाइन सेवन की जोड़ी में मैं के नीचे दिया हुआ है और लास्ट चांस है अपना ये सैटरडे जिसमें एक और आठ है मेन अंक में तो तीन छः सात जीरो सपोर्ट नीचे दिया हुआ है टोटल छः पैनल छः जोड़ी होती हैं एक दिन में जिस भाई को फॉलो करना चाहें वो कर सकते हैं प्रोफेसर बुक है सेट का नहीं है ये ठीक है एल डी लखानी का बुक है ठीक है again the best of luck